Niin, morjes, me ollaan täällä Effi-standilla ja täällä on tota, nuori mies paikalla ja sulla on kädessä tämmönen lappu. Mikäs tää on? No tää on tota noin kansalaisaloite tekijänoikeuslain korjaamiseksi. Että tässä haetaan vähän reiluutta tähän nykyiseen lakiin. Ylitseampuvat rangaistukset vähän pienemmiksi ja sitten opetus- ja tutkimuskäyttö helpommaksi. Mitä se sellainen opetus- ja tutkimuskäyttö helpommaksi tarkoittaa? Eikö ne nyt onnistu jo? No se tarkoittaa sitä, että opettajat pystyisivät esimerkiksi luokkahuoneessa käyttämään myöskin uutta video- ja muuta materiaalia netistä ilman pelkoa mistään laittomuuksista tai seuraamuksista. Että sillä parannetaan mahdollisuuksia käyttää uutta materiaalia opetuksessa. Eikö ne tota, tällä hetkellä saa näin tehdä? Ei, ei tällä hetkellä saa näin tehdä, kun tämä nykyiset tekijänoikeuslaki kattaa oikeastaan kirjat ja, kirjat ja videot ja muut, mutta tämä uusi materiaali, että ei saa esimerkiksi esittää netistä YouTube-videota. Aika tiukalta kuulostaa. Ja, tä, ja, ja tämä laki, tämän laki, lain pitäisi parantaa sitä. No, tämän, tämän pitäisi parantaa sitä, jos tämä tässä muodossa menisi eduskunnassa läpi, niin kuin toivotaan. Selvä peli. Sano vielä kameran nimen, nimiä, tuota, mistä päin olet. Arto Teräs Helsingistä. Selvä peli. Tsymppi aloitteeseen. Kiitos. Ja kaikki.